Salam euh, mbokk yi chaîne de télévision Loga TV ñi ngi ci quartier avenue Mansour Bouna avenue bi séparé euh, Kër Sëñ Louga ak depuis fan ci jafe la ñuy dund ndoxu assainissement yi ñoo wu dugg ci lu toll kër ni ngeen ñoom boobu ba léegi ñi ngi nekk ci ngaccum ndox ngaccum ndox bu metti boo xamante si dañoo obligé bëtt miir yi muy refoulé waat ci kër ba pare ndox yi taa di duggaat ci kër yi euh, ñoom nag nee nañ contacté nañ autorités yi ak waa ONAS waaye depuis loolu amuñu benn réaction donc ñuy naan ndimbal ci autorités yi nga xamante si yor assainissement ak ñi nekk ci diwaanu Louga ngir ñu saafara jafe-jafe ndax lu métti la dund ba amuñu ba amuñu dëkk euh, dëgg di kan